estic emprenyat perquè no ens deixem decidir, però tampoc descuidem altres coses importants. Em vull queixar de que la Constitució no ens deixa decidir. Algú es creu amb la potestat de dir-nos que no podem decidir el futur del nostre poble, que no podem decidir si Catalunya pot ser lliure o no, i que no s'apropin d'una majoria silenciosa que no s'apropin d'unes veus que encara no han sortit al carrer o que encara no s'han manifestat. Tampoc ens hauríem de centrar tant en la consulta i intentar veure en, a la societat quins problemes imperen, els problemes de pobresa que encara segueixen existint dins, dins la nostra societat. Govern del Rajoy els diria que quan algú vol decidir una cosa no hi ha cap tipus de poder polític que ho pugui privar i que la llibertat va abans de tot. Que tingueu un bon dia.